शरण शरण ಕಲ್ಗಚ್ ಅಂತ ಕಲ್ಸಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಹ್ಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ತರಕಾರಿಗಳು ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಂತೂ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಹ್ಮ್ ಹಸು ಎತ್ತು ಮೇಕೆ ಕುರಿ ಎಲ್ಲಾ ಇದ್ವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ chocolate paper Lay's paper juice bottle ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು ಅಯ್ಯೋ ಕಂದ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಬರೀ ಕಾಗದ ಪೇಪರ್ ಬಟ್ಟೆ ಚೀಲ ಇವೇ ಬಳಸ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಹ್ಮ್ ನೋಡ್ ಮಗ ಸಗಣಿ ಹುಲ್ಲು ಮುಂತಾದ ಕಸವನ್ನು ನಾವು ಊರಿನವ್ರಿಗೆ ತಿಪ್ಪೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನಾವು ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗೆ ಹಾಕಿ ಭೂತಾಯಿಯನ್ನ ಫಲವತ್ತತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಈಗ ಏನೇನೋ ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ತಾತ ಈಗ ಜಗತ್ತೇ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ವೇನ್ರು ಏನೇನಾಗ್ತಿದೆ ಹೇಳಪ್ಪ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರಾಜ ಅಜ್ಜ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ನದಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬರೀ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವೇನ್ರ త్రిలోచనేర తీర్మమా నవీన మేఘమండలి నిరుద్ధ దుర్ధర స్ఫురకుహూని శీఘిని తమ ప్రబంధ బద్ధ కంధర నిలింప నిర్జరీధర నోతు సింధుర కళా నిధాన బంధుర శ్రియం జగద్ధురంధర प्रपंच कालिम प्रपञ्चकारिमप्रभावलम्बिकण्ठकन्दलि रुद्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व प्रवाह रसप्रवाहमाधुरि विजृंभना ಅವರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರ್ತೇನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಸಂಯೋಜಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಅವರು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಶೋಭಾ ಅಂತ ನಾವು ಈ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿಳುವಳಿಕಾ ಪರಿಸರ ಜಾಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಶ್ರೀ ಆರ್ ವಿ ಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಂದೇ ಅನ್ನೋ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನೊಂದು ಒಂದು ಅಂಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಈ ಭಾವನೆ ಈಗಲಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಾವತಿ ಮೇಡಮ್ರವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈಗಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸುಶೀಲ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಸರ್ ಈ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ವಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಕೋಲಾರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಹರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಜನರಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ವನ್ಯ ಮೃಗಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ಐದನೇ ತಾರೀಕು ನಾವೇನು ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡೋದೇ ಆಗೋಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಸರವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬೀದಿ ನಾಟಕವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ನೃತ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಇದರ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರದ ಹರಿವು ಅನ್ನ ನಾವು ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಂದಿನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಸರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಗಾಂಧಿ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಬೀದಿ ನಾಟಕವನ್ನು ಹಾಡಿಸಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಗೀತೆಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೃತ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಒಂದು ಹರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಬೀದಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಬಾರ್ದು ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಹಸಿ ಈ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಸಿ ಕಸ ಒಣ ಕಸ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಈ ಇದು ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಜನರು ಸಹ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ವತಿಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲವು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಐದು ಜನ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಾವು ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಸುಶೀಲಾ ಕನ್ನಡ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಧನ್ಯವಾದಗಳು very good morning really, really very happy that CRV school has taken this decision of bringing out the awareness program. And uh, most importantly, we have got children to give the awareness program. They are the future citizens. I think it should begin with them. If they start, they are going to aware, give the awareness even to their families and their neighborhood. I think there's going to be a strong success if we are doing in this way. And I really am very thankful to school management for arranging this program. It was a right for a right cause and by the right people. Sir, we have done this. The program was conducted even in the school for the rest of the children. We can't get all 1000, 2000 children to the streets. But we wanted even our neighborhood to learn from this we know everything but still we are not changing ourselves we thought at least by this rally this awareness program people might bring about certain changes from them so see everything right from the toothbrush and whatever we are using everything is plastic I, don't, I, I know I'm very sure changes can't happen overnight but at least gradually through these programs, through this awareness, gradual changes even that happens, we are successful in whatever we are doing. Definitely, sir. Because we have involved them, they have involved themselves. And whatever they are doing, maybe uh, initially they didn't know, but now they are also feeling that. So that feeling will definitely bring about this change. Thank you so much.